yang ngukur iki lho. Lagi ngukur tapi lek sing anu tiga mule. Sopo karo kon ditimi sopo? Pokoke sing anu ya bibi sing ngangkat. Kalau mangkat sih Bapak dijalankan dekat ngono ngono ae Belak nyenengin guyu-guyu malah. Wih, <laughs> mapan nggih mbak iki sing diwaca kan ngendi ngene iki niki iki to pira kuwi 62 62